Apocalypse. Dabei. Was machst du denn hier? Ich fahr Zug. Du fahrst Zug? Ja. Warum hast du Handy an? Machst du wieder Video? Guck mal, jeder Wichser macht YouTube. Jeder Wichser macht YouTube? Wir müssen auch YouTube machen. Okay, machen wir. Früher äh, nach Herdenmitte. Äh, und dann hat die mich gerade angerufen, hat gesagt so, ich habe Hunger und will nach Hause gehen. Wir treffen uns morgen. Ich so, okay, wir treffen uns morgen. Na, weil die hat einfach keinen Bock auf dich. Nein, hat die Soll ich so traurigen Effekt reinmachen? Nee, mach nicht traurig. Ich mach glücklichen Effekt. Okay. Warum bist du glücklich?